kinanjo kyankimize suubirye butambala eyo oba ku bwa kansala oba ku bwa sipiika oba ku bwa ssentebe bwa disitulikiti oba kyaki naye awo eh, butambala bwekiri bwekiri bwekiri bwekiri bwekiri bwekiri mugamba mutya bannange obulamu bugamba butya omuggalo omuggalo tuli mu muggalo guli sadida naye eh, twongere okubeera ngaate eh, tusaba mungu kubanga mu kiseera kino yasobola okututaasa omuggalo fine baatuggala ne baggalawo abantu ne bazibwa waka wakati mu kwetangira ekirwadde ekya covid-19 kale tuli waka tukyetangidde oba bwe banaggulayo ekirwadde nga kidduse sisuubira twetagawo ne interventions ezenjawulo zikolebwe tumanye oxygen wakati nga abantu tebaliyo baggaliddwe waka okwetangira bongeddeko silinders meka era mu malwaliro ameka twetaaga eddagala erigemebwa gavumenti etumiza baaki ezimeka era zituukaddi wakati mu kwetangira nga tuli ewaka bino tubyetaaga era twetaaga wakati mu kubeera nga ekibuga central business district eggaddwa abantu bano eno abatakyakola mu mbeera eno akokulya bakajjawa kyekisooka ekyokubiri wakati mu kwetangira ennaku ana mubiri zo utility bills zisigalawo amasanyalaze ge bakozesa rent gwe basasula loan zaabwe amazzi awowo intervention eryetya yembeera kubanga tetuyinza okubeerayo mu muggalo mu nyumba ate stress ye ne yeeyongera ate ne wabalukawo pressure nga bwe bulwadde obulala bwe ndowooza gw'olowooza otya kale mu mbeera eyo wiiki ebaddemu ensonga nnyingi nnyo gye tugezaako ate okumalako tulaba ngaate baministers ab'enjawulo baasobola okubeera ngaate bakuba ebirayiro byabwe okutandika ate okuweereza mu kisanja kino nga bayambako mwami tibuhabura yuweri kaguta generaali his excellence fountain of honor mu kisanja kye kino ate commanda in chief atera ssentebe w'ekibiina ekya national resistance movement okuweereza bategeeza n'abataasobola obaolyawo okulayira ate baabategekedde ate olunaku olulala ye rebecca alitwala kadaaga abadde sipiika wa paalamenti ebisanja bibiri tabadde omumyuka wa sipiika wa paalamenti era ebisanja bibiri gyemyaka egyweddala amakumi abiri ngaali athe helm of paalament ate nga mubaka wa paalamenti okuviira ddala mu lukumu lwenda kinaana mu mwenda kiikirira disitulikiti ey'ekamuli ye yalayidde lunaku lwajjo ku kifo kye ekyomumyuka wa saba minisita asooka avunaanyizibwa ku nsonga eza omukago ogutaba amawanga agali mu kitundu kino uh, um, ekyobuvanjuba ekya east african community e, kale ensonga zinaye pulezidenti yamusiimye okubeera nga wadde abadde mu kifo ekyamaanyi bwe yamuwa kino teyeebuuzaamu yakkiriza wadde nga pulezidenti eyakola kunnyonnyola kungi n'agamba mu butuufu ono agenderedde ku byawandiikibwa mu bayibuli tinaaba abantu abali hambo abakkiriza mu butuufu ne mungu baayagala mu mbeera eyo kadaaga n'akkiriza ekifo ekyo kya wansi oky mu mbeera eyo ebyo byabwe bya mu gavumenti katulindirire ekinaava eyo buganda cocas yabadde constituted oba yalondeddwa wakati muku kubeera nga obubondo obw'enjawulo bwatudde akabondo ak'ekibiina ekya national unity platform katuula ne beegeyamu ne bagaba nange bugandako kaserimu ababaka 19 nupu ffe tusinga tulinamu ababaka ataano mu bataano democratic party einamu omunaana fdc eina basatu ate uh, gattaku bannaffe aba nrm abayina ababaka abawera asatu mu bataano nga tetugasseeko obaoliawo ba ex officials betuyita ba ministers naye nga tebalina bifo bya bubaka bwa paalamenti nabo babeera ba fully subscribed members kasita basasula subscription kale mu mbeera eyo nga noop yesinzamu ne bagamba nedda newankubadde ti tetujja kutwala kya the winner tekisitola ah, fe tugenda tu, tu kukkaanya fe tugenda kusimba abantu ku bifo bitaano byokka ku bifo ekumi ebiri mu buganda kokas tugenda kusimba abantu ku bifo bitaano byokka byokka ekifo ekyobwa ssentebe tugenda kisimbako wadde nga tubadde n'abaagala ekyobumyuka bwa ssentebe ekyo nedda ku lwobwa seruganda tetugenda kisimbako muntu tukirekere bali eri ekifo ekya sekuritary nakyo aa tetukisimbako muntu tukibekere bariyeri olwo ebifo ebikulembera ebirya emmere ebitaano tusimbe ku bifo bibiri byokka ebisatu bibeere ebyabali abalala kaakati awamu kabineti kitambuze bwe tutyo oluvannyuma ne bateekateeka ebyokulonda naye ne neko kasoba akabondo ka national resistance movement nako nekasisinkana nga bakulembeddwa dr kefa kiwanuka mbaka vedi kiboga bwene bakkanya owaye tuli asatu mubatano baneeno abaopposition bwe tubalabamu tetulabayo badp tulonda abadp ah, begattidde ddala ku nuupu bali kimu mhm. tulabye n'abafdc nabo abakkiridde begase ne nuupu bali kimu mm -hmm. tulaba aba independent abagenzeeyo abamu bali ku nuupu baneeno bwe banaatandika okulonda buli kifo kyetuneesimbako bagenda tusuula bagambe nuupu yawangudde eni alio nupu yawangudde nale ate ekyo nga tekikkirizikika mu mbeera ewa a ah, tetugenda byetabamu bino kaakati bwe bazze ng'olukiiko ne lulonda abagenda okukubiriza okulonda ne baga twetagako owenalimu omu twetagako wa nuupu omu twetagako wa fdc twetagako ne independent bakubirize okulonda kune naye bali eri ah, abalala bo mu mbeera eyo tebaasobodde ate ne bagamba a ah, kakati ne bakkaanya ekya vice katukiwe nrm tekigenda vuganyizibwa ekyakabondo tubaweeyo n'ekifo ekyanga <laughs> ah, bafunamuki kale mu mbeera eyo ensonga nestambula eh. ddala bwezityo omukuku nawe ngomemye osabudde kooti ziri ezalagibwa ati ndi musajja mugagga eh? ndi musajja mugagga mm-hmm. nva mu famiry engagga uh-huh. naye nga ndi nasoma olaba nti baganda bange bonna tebajja kunyiigira mm. era tubadde abiri mu kyaki mubadde abiri nga mugoberera ebiragiro ebyatekebwa aza gawadde waabwe wa mukazi amaki amakumi abiri nagawadde waabwe wa mukazi ate mmwe ati fe tufunye mwemufunye emaali <laughs> okuva eri ate amakumi abiri bagakubako sitampu eh. liyinza okukola abantu kikumi nga bwe tuvaano nga tudda mu mbaga eno nga tudda mu <laughs> eno gali eh, eh, gabawe gali geri ag'omukyaki gaabwe naye omwana oyo mm. namuzaala mu kinaana mugumu nali nsoma siniya siri sooka olinde wazaala omwana ng'osoma siniya siri ati waliwo wa 79 soka olinda ate oyo owa 79 mukulu mukadde olwatuuka gwe wasomanga ngaoleka omukyala ewakanasomanga naye ani maama wono nga ni musajja mugezi mu ssomero nga famire yabwe ngagga nnyo era bwe bamubuuza omulenzi yabagaa nti aa hmm. taata we naagaa nti abo baavu babakanyugira omwana wabwe akulire mu bwavu -hmm. Then my father told me, mm. Mm-hmm. Pigakati Mola, mm. Bamutu Tibatu is a valve. That is what we are mm-hmm. very rich fellows. Mm. Mm-hmm. Nayem said it, you are even enough about what sins I could send. It's true. It's just my father. Mm. No man and Bamutu sold his aunt is a Kuyamu Guavu. Mm. Dina Guatamola with Amtuali Randa. Mm -hmm. Mwana ange, my father told me tinjagala hmm. okola ekintu kimu hmm. you never be a difference to, your, to their family hmm. onaobeera mm. feeri yabajja agamba ngaomuwala olaba mm. kyetwakutasa eh, akasajja kati walifumbiddwa mu buki bwamanda mm. this is a driving force behind me mm. never to be a failure mm. olimenga okuyisibwa yes mm. kati mwananga oyo mm. siye mukulu yeah. bazayi yafuna yasoma president yamutwala ebweru nasoma amafuta mm. yasoma oilolo Hey. Eh. nomulala nasoma nze state house nagifunamu museveni namufunamu era ngere muwandikira bulijjo mpulirangoga nfunyeyo ah, kaki nemumanyira ah, mufamiry eh, sabakolera gwenjakubabagira hmm. <laughs> ngendere bwerere aiwozitetaosiscolarship nazifunamu abaana bange basoma balinga makumi abiri abanange eh, eh, basoma <laughs> ti yali mupalamenti hmm. vere hambo mani tibamumanyi namumanyi mukwano gwange oyo john eh, vere hambo atwafitinga amateeka mu paalamenti mm. naye abaana bange nabagamba mm. never inherit my enemies eh. and friends mm. create your own friends kakati gatta mukyaki kuwedde neŋamba kanziye ku mirimu gyange nokomawo ku mirimu era nabagamba bwe nagenda mu state house natunulya bwendi nembagamba babuulire omusajja bwakujja mu bbaala hmm. notaddayo mu bbaala hmm. wali kugoba oliddawa eh. i maintain the microsinence and the media hmm. ate abeera abudde tabeerawo abeerawo nebaga yuwajokinvudde i maintained for fourteen years close relationship with the media nasigalayo nga ndi mukono gwa media Hmm. katudde hmm. ogwo omukolo gukoze eki guwidde hmm. bamugasse mu kyaki yafuje mukyalawo ogwempeta nze muverekosi yase ku mpeta eyo lwaki empeta eriko buzibu ki zatabanga omukulu yawasa empeta omukazi teyazaala <laughs> Eh. mirundi yawasa empeta omukazi ow'empeta eh. abaana be yazaala feeke <laughs> kati kyekikikutiisa <laughs> eh, ebyempeta ebyo omwana wange sibiriimu obadde ekirala bwe waŋŋambye nti ogenze ogenda kubeera ku mukolo guno ogw'okugatta natiddemu eh. mirundi aŋamba ye wabiribiri kyakyagenda kuyingiraera ah, mukodomi waffe era mbadde njagavuga ntibiri ah, ndabe nti oyingiridde dda biribiri ah, anti kakubuulire nze ate nze biribiri bigula ebiguzi eh. apaana yange ebyange byabyakika byakika eh, mbadde maye wagulayo <laughs> kakati kambabuulire hmm. we have three issues seriously to discuss in this country. Mm. Only three issues. Mm. One, mm -hmm. the COVID-19 is here to stay. Hey, teri gwanga lyonna likugamba nti found a solution to covid-19 mm. this is why mbaleetiddeyo buno nze nengedde eddagala lyoleese eh. eryenjawulo neŋŋamba eh. buli omwafuneko leeta ndabe ndabe eddagala lino erya covanero covanero eh. mhm. professo omumerika bamuyita nazir mm. yajja mu uganda mhm. Eh, waliwo ne omwana omusoga bamuyita hasan kyakulaga is an expert in us on viruses musajja musoga magoola mm-hmm. magoola spika gwe yayogerako bebagenda ne bakola eddagala lino nga bagaa nti magoola mm-hmm. waddeyi bagitadde company mm-hmm. ekola eŋgano ekola kyekola ki kakati profeso oyo bwe yajja wano Hmm. profesa nazir hmm. ye bano tebatogeera lwaki yajja hmm. oli omuvuka gwe bayita hasani kyakulaga yasoma yamusomesanga muvuka mugezi nnyo nasoma viruses kati namugamba lwaki tetukola e-, eddwali eryama ekkola eryamaanyi eryeddagala fe american gund export era liri wano matugga e kakati kyakulaga i don't know oba ayina oluganda ne magoola hmm. kakati covid bwajja kyakulaga being a student very knowledgeable man hmm. about viruses hmm. be basooka okukola breakthrough ne dokita naziro professor naziro eh. ti the only way of fighting covid is sanitizing ne bakola factory professor naziro yadvisa wa kulukiiko lwa congress olwa america mm-hmm. ono viruses eh. yasaba okujja wano mm. bonna baali baganya omusesenkana mm. ministry ya heres mm. national drug authority everybody antirukadanga nga tebamwagala anti bo tebaagala kusolovinga problem weyava bringi ze problem tusolove problem nze bankuba mu state house nebankuba lwaki i was defending museven kata mwerako emaani waliwo yavuddeyo naga nti obutambi bwebakuba ku lwange siwange ani aga nti bubu hmm. who has told you nti bubu hmm. and i have four thousand recorded tapes because they don't know when i started the capturing them hmm. tebamanyi nebalowooza ndi mwangu bwe tumujjana watumuteekawona i want tell you oyo omuvubuka talindabako mu maaso omuvubuka oyo wlneva negotiate withm nakola vadict eriemu mugende mundetere akatabo kange driver wange akatabo kange akaliko why mafias control the state kanzigyewo obulango buno tutandikire awo uh, hmm. uh, kuba otugambye nti nno uh, pulezidenti museveni yeyasinkana ono omwami ono yagezaako okusinkana abantu ab'enjawulo ne bagaana ng'anoonya ddagala lino eh. konavir hmm. eh? how masters control the state kati nkugambatibo balowooza nti covid-19 mm. nzige bagenda ah. zibbiramu uh-huh. ate mu uganda omuntu ge mutamanyi mm. omuntu eyaleeta ebizibu byonna mu gavumenti ya uganda omuntu eyayingira mu gavumenti mu famiry ya museveni naajonona bamwita furanka tumwebaze the most oh, dangerous yeah. person in uganda is frank tumwebas era yenerigamu ajjako program jakemu jamutwogo bagwasi era frank tumwebas yajja diana mu state house nebamuleetanakubanga mulamu we ye eh. frank tumwebas amanye wabeera sente eh. museveni bwabeeranga mwekezairo yekokolanga fulanka tumwebaze kasajja kabi nnyo kasajja kabi nnyo kekayingira mu famiry ya museveni kajonoona ono lwabwogo lwabwogo oyo hmm. izalugandi naye fulanka tumwebaze nemwenda hmm. the most dangerous fellows in uganda is fulanka tumwebaza ndi mwenda mm. bebononye famire ya museveni bebononye eggwanga bebayigiriza obubbi wano obusuma bwonna wafulanka tumwebaza amuteringeyoate museveni tanategeawulira ah, ennyonyi ejja yes international criminal court is sending a plan here to take 115 people for organ extraction It will not leave Entebbe Airport until government surrenders those people. naye watugamba nti abazungu nabo balabika babakolwamusango ah, ah. baguva nkugambye nti jule bagigobye n'abalamuzi ne babagoba uh-huh. yeregera mubyemuwabya Museveni will regulate the day he, that man, he regulated that man in his government and his family. Mwenda, ni Franka to Mwivers. They are the most deadly people in this country. Na hiyo ba inakoho bujulizi tamali. Kakati nkukulia ni mbamanyi nyo, kugambi, mm. Diana yali dokita wa president. Mm. Ani ya mujayo, Franka to Mwivers, ya wasa sister. Mm. younger sister mukazi wa tumwebaza is younger sister era baagova lukwago ne bamugjawo ever since lukwago was removed from the ministry of hes ate lukwago mujega nti nzo nzije muhes bnebasa emitwetobinteekamuebyo naye njapa kubamba tte ewange tebasobola kulinnyayo amuteringeyo kakatiwamuhaddeningsirindi ah, mukwano gwa museveni nali nenyeeyo oyinza okunzijanoa nti amwande minisita ndi musiru ebyo wange tebikolebwaekyo nakigaana sisolibwa ku kasasiro amanoti kazunga eh, buzunzi amaayi fanikyatubiro nga bakujja mu setaus bakujja wa ebyo nabigaana naye ekyo kyadvaisa bakiwadde abantu abadde baminisita bannakiwala babawaddewange eh, eh, eh, noleetayo appointment bomutayimbwa mumutwe nyamuku nalabya president gaga nti itis mission nyerere ebyenyerere yabikolanga nti mission butdiyofasayanankabirwa osooka kuhayalinga nankabirwa nebankuba nebanyonoona osooka kukwatabukedde nenkuba nenyonoona bukedde ajja kusasula miliyoni kikumi nkibabuulira kabusenga nekulibyabajja zireeta kakati oyo muku oyo lwabuuko hmm. bwebwaga amaloboozi sigagaastudio oba amaloboozi gago oba sigago tukoleki wastudio nti gago t tebalindabako mbambazanya bweti nembazanya obuzanya bubadi mba nzanya kabadi banabaana bano abagenda ngaenyonyi ejja tumwebaze enyonyi ejja eya icc organic cases lwaki luli baggalangawo nga tupologulamu zange baziggala lwaki kati babayita buyisi kakati nze mbagamba nti olunaku lwe bajja lukwaga mu minisitule kubapamanisibwa minisitule ya heresi nebaleta dayana mm. teri bulwadde bwonna butagenda gweya gwanga lino batunulyanga ministry esinza sente enyingi ya heres ne dokita oyo gweyogerako ye yali omu ku badokita ba presidentianti nkubuulidde yagamba president now i prefer to treat the country tumwebaze olunaku tumwebaze museveni lwalitegeera tumwebaze yanerekako bajjako pologulamu jako nokalenzi gwebabm tuogo bagwase adde mwajijjekuba bebamwasa omutwe the person who has disorganized museveni's family mhm. is tumwebaza franka okizeemu yes era yaleeta diana is related is married to diana's younger sister era mu ministry zonna webamutadde wonna the boy is very destructive tumwebaze kati muict yakolaanti nkubulire esente meka zebajja wano mu ict okutwala e rwanda eh! that boy is very dangerous ate mu eh, kcandi nkubuulire eh. tumwebaze lweyayingira mu presidence office bagoba baladisi bonna Hmm? abaali bawagira museveni basaba n'ebiwandiikobitumwebaze yebyo babireeta mu palamenti nalinanjoga eh, nti ofuna emitwalo nkaaga naye mubye eh, mufunziza mubye nemufunza mubye nemufunza mubye tumwebaze ajjako pologulamu amuyikingi njagala ajjako emu bamubye ne woteeri bazooki yantwalewa pulezidenti ng'amaze okufuna 5 biliyoni nga muwoteeri tebasuzeemu temutya recording zinzi njabanabuka lezi kano kwa beka funami enyenyi yo yaze ne badda mu organize ne batta abantu ne batunda organize enyonyi egenda kujja wano nga ttaano tegenda kuva ku kisaawe ky'entebe basoma amannya ku kizindaalo museveni agenda kkunama obuvubukaajabawaayo kumpakaajabawaayo kumpaka bujja kutemba enyonyi kyamaani waabwe aliko kikuba mukono the, the international criminal court is want 115 people here 62 surgeons bage enyonye janga ta balioke babafuze interpol mugenda kulaba abadduka kakati nabawulidde eggulo nga boogeranga mbalaba bazudde golodimaini esinga obunene mu uganda eri buyekwe ebuyuko eh. gye bawadde minisita ono diana mutasingwa ndi nkubuulidde eh, gwe basinise mu office of the eh. vice president ebuyuko waliyo ekirombe ekisinga obunene ekyaggolo ekyaggoloti omuteringeyo ate nze mbambalaba nakati mbalabye ku makya era babadde basayininze mwenda mbalabye nga bamwasayininga nti wuliriza ne bamugamba nti ali ku mikolo gya mutabani we mm-hmm. ayiwekirira and I never surrender those those machines. Hey. Eh. Nobody can surrender. Who, who bought with these machines? I watched them. I watched them. Fakati mbagamba. Hmm. Nti COVID-19 bam kati agenda kufao. Agenda kufao. Nti mungenda kudewa kula babafa. COVID. Anti mbavoride. Mm-hmm. Ba chega chitimba chawe. Uh -huh. kati baguze oxygen uh -huh. how much money have they used to buy oxygen anti uh, uh, uh, where were these people to monitor that we shall need oxygen awo museveni wagwira akabonero namuwe mugwira akabonero ti abasajja bano bategeera ekitimba kyabwe hmm. ne bategeera ne bagaa nti kati sente tuzifuna muki hmm. kati import erinnya ebbeeyi e china enuuni mhm. ne bawamba ennyanja naye eh, babawandiika mhm. waliwo naffe betuyina abakuba ebifaananyi olunaku lumu ngaekyennyanja ekyo mujja kubalaba nga babayina mulabe abadduka mulaba society teriyo bala bakola kakati oli okutunda enuuni yenogenda ogamba nti omuntu bwamala okufuna akatale k'ennyama hmm. nalyokanekakuba mbukedde n'olugongogongo lwako mbw abakenjayi gye bateekamu faludon mukenjayi gyateeka ty ennyama nayegiteekamu faludon mbwebeera tegwako nansowere anti kyenkubuulira erozi nga kirozi eh, eh, kubanga waliwo nanyini nsi yatwala amata yatwala enyama yatwala gundi enuuni yatwala ki nibabafuula abasiru tuzinabalema omwani mala kutta munne wisha neve top oyo omuvubuka alowooza nnyo nti ndi musajja mwangu nze ndi mwangu ineve talk mukaliita akatabo kange mbasomere tikunsimuka buli ne muggulu kuba kati mwenda alikodinga kozza ogambye nti akatabo ako bakayita batya how how mafias control the state. Okay. Yes. Mwekari. Kachiragara kaliko. Kadaga kaliko. Gundi. Kaliko kadaga. Kali. Wate bakalishi. Ndiya kukira. Omkukuna. Kakati nkugamba. Eh. Ntiebia COVID-19. Hmm. okuva le bakugambye kubanga abasajja bano bwe bakola hmm. they think that we are fools one we must have a monitoring team a permanent one to monitor covid-19 uh-uh. eyonfu ate mwanange kambabuulire hmm. akakiiko ka president akaali hmm. kakuliwa katongole emmanuel Mm. kakunganya sente nekagula emotoka bibiri muatano mu toyota wali okiwuliddeko asizini ah, ezajja eh. ah, ah, zino tebazogerako nobody in ministry of health is talking about these vehicles eh, akakiiko anti bakola bwe bati bakagatta nga kalolo okulutu yaada bulinga eh. kubanga kambagulira ba basajja bagezi nti akakiiko ka museveni museveni's initiative mm. cannot be audited by the auditor general mm. any money that has not gone through parliament yes mm. kakati akakiiko ka museveni ako akakatongole aka mm. tetumanyi how it rekavaawo mm. but i have evidence that they went to toyota company limited uganda bout vehicles at a concessional price Ah, ziri luddawo eh. ziri ziveeko ezajja fisicalkakati abasajja bano bakimanyi mm. nti enzige mm. bazibbiramu mm-hmm. barefugees bababbiramu mm. kakati bwebatuuka ku covid-19 ne bamubbiramu ate mmwe mbasaasira nnyo because you accept to be humiliated detmiteriyo pasayiga yagamba nti tekaliyo eh, kayinza tya okutta abantu bwe kati hmm. bamukwata ne bamusiba yafiira kitalya nagenda hmm. omweyimirira omulamuzi n'agaana ne batuma kiwanda gavumenti e, e, ekutteyiga n'afiira ekira nemuta bakiwanda kumwasa mutwe ewange bayinza okulinyanya kanisende representative ewange netabattirayo how what type of contradiction is this because mm. yiga a pastor was denied bail mm. nafira mukomera encha mutabane wayiga musabini yamukwange muri nyango yintu bantu batirawo nekamu from a rich family we don't want your mabogo bantu batirawo tetuina monitoring team echo kubiri nola bachivumbi muwanga bamuwairiza kagole kivumbi eh, nti kivumbi odita jeno nafulumya ripoti nti kagole kivumbi aguze toyire yabukadde bu naffe nkya nemuleeta ekiwande eh, ewaffe tubatira tamanyi takulinnyayo ewaffeamfulumerikifamiry eh, tubaba titwagala mabugo gamu kaitukwatire kawukaniyo explain the two hmm. yefu kivumbi was hard working man mm. who computes these alarming figures mm. bo benyine hey. Eh. but the public does not ask them hmm. nti mm. do these people kubanga a tourist can plant a bomb wenna ne mufa mm. but covid-19 e, e, e, abantu bamufuna bufuni mm. where was the ministry of health mm. to hmm. alert government nti akawuka katulidde nnyo baali baagala gavumenti yeewola 3.5 trillion mm -hmm. ng'okuzirya balina kuteekawo totoloko tawuni mm. era ŋŋenda bba kuba akatanvi gwe gwe gwe mulenzi gwe mulenzi gwe mpozzi ng'onzisi ŋŋenda bba ba obutambi bwemwabaddemu nga mwewerera nabbanja nti nabbanja musiru nabbanja mwina ah, it is not politics eh, it is manuvaling kamba kube kamba kube bavubukammwe akakundi k'ababbyabo bamafiya abajinga ebintu bino ne batubonyabonya nga bagamba nabbanja nti tasobola ah, bagambye nti emmere tujja gireeta nambulensi tujja zireeta uh-huh. n'ebisaawo byonna paputi kubanga tulina okufuna abantu bangi betuteekayo ate nga mobile mane ate kati emmereagendaba obutambi mufulirizo mwenda yowa hearing me enda baba obutambi mufulirizo mufulirizo ajja kuddayo egaana ati bugenda kunkola ki kirimya ndisi ejogulyo mumulaba ebizimbe ebikwata naffe twabategekera dda lemulitegeera nti basajja mwe twabaitegekera dda bizimbe ebikwata omuliro mukibuga mulabe mudduka gwe balikwatire mukibuga talifulumamu ensebakoyi kakati nkuga nti covid 19 bo bwe bakwata ekintu balinga bavubi tebajja mulambo mu nyanja abavubi omulambo bakuga nti kati empoko zikufuyidde eri thats waye muganda hmm. omukazi omuganda bamuleeta najja muggomesi mhm. nalaga enyanja amabeere mhm. nti jajja mukasampeereza omuzukulu akole ki kubanga abavubi tebagala kutamulambo mhm. kati nabano bamafiya ba museveni bo buli kati covid gwe bakutte ti covid fe tujja kujjanga tujinga efigaazi era baali balowooza nti musendero yagenda okusikira nakyobe babbe era bakubanga sitole zaabwe nti nakyoba eminisita nga baagala musenera jasikire nakyoba ebabbe kagurupu kekamu era musenero olwazze ngenda bakubira meeting zonna nze kube tamala emirundi ofiisi mbakuba ate mugenda mutiyo muntu omubalenzi mmwe babakubebanga n'ekirombe kya golodi kibaleme okutwala kakati bana abasajja bwemwe naba tembawemukidde hmm. nti they are the controllers of the figures alarming figures mm-hmm. be bataleta oxygen abantu bafe mm. kati who has benefited from this ani asupplyinza oxygen mu ggwanga muno gwe mutubuulire kampuni kyemuleese gwetubuulire kuba bakuriyetinze mm. theyhave created eh, eh, eh, an atmosphere era buli agenda mu ddwaliro ajja kufa nze sigendayo genda mu intensive care unit yaabwe kaddemwako nkubaolidde kasogera mudwaliro oli mufu kuba baagala nnyo abafu abanakola publicity enseeka museveni bamuteeke ku bunkenke era tamale nabadde neebuuza lwaki eh. figures mutufulumiza zabafudde eh. bokka abawonyeza anti kyenkubuulira nti bakusasira bazze kati ekyo kirabika gurupu ndala hmm. kakati eyo gurupu yabakusasira egala ekugambe tewaliwo emmeeri gyolina okulya naye nga kampuni gundi yegikola kakati bantu bazanyira mu covid mm. nze sigana ntaliyo covid jali. jali thats why mi nakwata kano eh, the only way of mm. denying these people money mm. is to ensure that you don't follow sick yeah. akawuka kano bano bakakolamu sente mm. nti don't you feel ashamed that the ugandan government and the revolution called him seven mm. find itself without uh, oxygen when you have a company called oxygen and you go to kenya mm. nti can you say nti gwe eh, eh, sipiika wammwe mu palamenti eyisa sente ali kenya because mm. you can only go to kenya kenya sa america you should feel embarrassed sokolinde uh, speaker namba satu wegwanga yes nga parliament yeyina okuyisa sente yeyayisa sente nedde abe kenya bamugana afe abe kenya batuyambe ah, ah, yes kenyan is, the kenyan government should not allow these people who have influence to change things in uganda to get to, to be served in kenya no mugane mutuyambe uhuru atuyambe wubutuyambe bulokozeya kubanga sipiika aisa <laughs> ezogenda mwereegundi nalemerera ofunaedwalikoti ngolobi yesejembe ye nagitwala ekenya no mutuyambe mumaka mwemubanga omusajja atulugunya nnyo mukazi werwamwenge ngaatamidde abakazi bokukyala abatunda omwenge batulakanibagaa nti mugumumme kenya etuyambe tekkirizawo muntu wawano wamaanyi kugenda waabwe what's the difference between kenya and uganda we are equal partners in the east african community mm. why should the speaker of parliament go to kenya tebebamala okuonana nga badduka musabira katonda aleme kudda ah, ah, kuki nedda kenya etuyambe n'abazungu batuyambe kambabuulire waliwo stole ennungi mm. abagundi najibula Mhm. nejibula yali pulezidenti wa afghanistan mm. naleeta abarasi emitwalo kumi netaano mm. nga balwanisa abataliban mhm. nebabakuba abataliban nebakuba abarasia mm. mitwalo kumi netaano mhm. kati najibula agenda okutegeera nga abataliban bayingira ekibuga ekikulu kabu wekukwata emotoka addukireku eyapoti abasirikale be bamukwata nebamukomyawo nayingira ekitebe kya russia bamugamba gwelwaki odduka kati mm. youcreated this trouble mm. why do you learn away from the problem omwana tebamusimulula nappi mm. omwana tebamusimulula pampa eh. abasajja bano abalidde sente abajoza ensi bo ne balowooza nti bo bajja kukuliatinga nga trouble wano badduke nedda kenya egana okuwa kenya etuyambe ne bungereza nawa ng'abanene bano abava wano bakomewo baffe nga najibula bwe bamujja ku gundi kwembasa y'abalasha ekabu e, e, ne bamuwanika kalabba ye najibula yali addukiraki abasajja abamerika babuuza abajasi ba kenya uganda nti training uh -huh. Hmm. to ideology mm -hmm. we are peacekeepers mm. ava america batraining the kenya ejeria mine they were even considering a kenyan army to go in eastern congo they have been deployed in gundi baba boza mm. what wh why should a kenyan minister a kenyan government fight covid ne babiranga bayina no oxygen -hmm. abundant oxygen let me tell you embarrassing things kenya by the time covid struck mm. covid 19 kenya had stocked masks i don't know for what oba zaza terrorism eh. tebatega bomu muyitamu oba biki but kenya had stocked millions of uh, eh, uh, eh, gund kakati when covid 19 struck china they mm-hmm. came and bought masks from Kenya. Abachina masks was good at Kenya. Kenya had a stock. Mm. They had there was a mask season of Zikola. Mm. In the case of Obomukanga, but those of us go around terrorism. Gabula mm. went to condom season. Mm. Eight that was it under Durex. Mumiaka Jenkaga condom Zario. Uh -huh. Is the name? Was it under Durex? Mm -hmm. Mhm. nga basajja benze bazambala nga bazita dulix condoms mm. have been many but bazitanga dulix mm. so it means that weare part of the gond contraceptives policy kakati ne kenya kenya had millions mm. of gond masks anti kira inkugambye nti ndowooza baazireza olwa terorism mm. tibwoba ozambadde nga bateze ebomu omukka guno gubeera gundi polluted mm. china came and bought mm. ezaali mu store ya kenya mm. yes nekakasinga obuuza nti olwaleeroneiros ebyagi bya mm. gavumenti abaitale babituzimbira bano babitunda ah. the siros were solod mm-hmm. amin yayina mm. ejjinja mm. nga tuyina amafuta agali mu stowa ga myezi mukaaga eya disaster preparedness erinaki to prepare what does it mean naye nibamuleeta nibalayira nalayira nengalabiye minister of disaster preparednessakakubuze letmiteriyo kyoba olaba nti fire brigade hmm. akatale kakwata omuliro ngaeraba mhm. why nti tulina bwe tuyita bohydrant mm. abazungu babulekawo mm. ti fire brigade bwejja okuzikiriza omuliro mu kibuga mm. emmotoka yaayo eyina weesimba mu kantu kali akawoota mwabuzimbako kamanda wa fire brigade mu kampala first time egyeyalisoosa okukola is to locate hydrant buli luddawo Eh. kyobalaba nti ah, bavuga ne baddayo ne baddayo hmm. nedda ekibuga kino baali bakifulaninga abazungu hmm. waliwo specific gundi hydrant hmm. the first thing the manager the boss of fire brigade would do kugenda nga aga nti owaayi muwino wano ti muwino mwalibandemu tanka ey'amaanyi mwalibandemu hydrant eyaki ey'amaanyi a fire brigade man mm. nedda atuula mu ntebe nengola miyo nesejjembe ekyo obaolaba nti bwoba oza abatakisi nobabuuza nti lwaki emotoka za fire brigade muzigaana okuta nti muzeeyi bakulimba hmm. tebatwala mazzi bagenda bakutunda mazzi gabasomero eh. is no fire eh. bwobuuza abatakisi nobabuuza why do you stop why don't you give away to ambulances ti muzeeyi katukubulire bazipangisa abamu bazikoleramu ne roogi Eh, yes lodge batye eh ateka malaya ye now kagati wanu waliwo musajja mugagga bwabagenda kulya weki eweki emisana kabanga lya police egende kiriya linge kubo this is how you have degenerated you have degenerated to this level you have degenerated to this level nti nti corruption ali the institution izo nana azikola ki hmm. nti oyo gundi lulume Eh, eh, yagamba nti twabadde tugenda netusanga omukazi azaala twaguze kaveera you are stupid a medical doctor totambula na bandages you would say nti banaye tulabye emmotoka yeetomedde tuleera neggwawo naye bwe tubadde tugikebera tusanzeemuki bandages this belongs to a medical doctor mm. waliwo omusajja mungereza yagenda bamusanga e paris nubachita pali ngagude kukubo kulele station mm -hmm. omanye polisi okuzula nti wagwanga ki bakebira sole ya ngato sole ya ngato yes kwebategerere gwanga omuntu lyaba anti e, e, omungereza tasobola gula kintu kya bufaransa eh, kasita eh, bakebera eh. nga sole ye engato y'omusajja ono agudde ku railway station mm. nga made in england they mm. said if you find a, a, eh, this not a frenchman mm. a frenchman tasobola kugula kiki obulaba nti abangereza baleeta champagn agobe emizimu ewaabwe abafalansa ne bamuyiwa buyiyi anti bo ebungereza yagobanga mizimu batta omusajja angabye sente za queen kakati abasajja kumbaga nebabayira champagn omuzimu guleme batta kati because champagn was very important in britain mm. abafalansa bo nebagamba ntukoleki abafalansa n'abangereza bejerega he took a french leave omufalansa tasiibula kakati hmm. ate nomufalansa nagamba the pronunciation of an english word hmm. is a hundred miles from his meaning cd co diplomatic hmm. detomalakiko oyo mungereza oliyagambage cd co diplomatic ate onayogera kirala naye abasajja bali ba investigators kasa bazuula omusajja kulera station bakebera sole yangato made in england nebategeera oyo si mufalansa mm. this nebagenda mu immigration nebanoonya omugezi eyayingidde mm. this is what countries do kakati gwesooka olabe olwolaba mm. omusajja omuzungu ngaayambadde esaati ey'emikono emimpi nagisibirako ettaayi thats an american oyo si mungereza oyo mumerica omumerica omungereza tasibira taayi ku mm-hmm. saati ya mikono mimpi omuirani hmm. akuba esuuti tayambala tayi tayi yabamerika hmm. kakati ffe tutegeera nekitegeera ntukitegeera hmm. nti mwe kibakoze obubi abasajja bano babazanyira ku bwongo empapula zaabwe era kati okisigeni amaze okuyingirawo avudde kenya kakati njagala wankubuulire oba okisigeni avudde kenya najja eyo kurisis bagiyiseemu emmotoka nabagamba nti buli ddwaliro lyonna lina kampuni eya funo hmm. etambuza emirambo hmm. era emotoka ezitambuza emirambo zaabwe era abakofini babakoledde hmm. aba covidi omulambo be bakuziika sente meka nze waliwo abazze ewange mhm. mugenda okuleeta bino ebya covid 19 okujja nga nayingiriza kamunye kumi zino zidroni enene kati abantu bazze wange nga baagala kukola kampuni ya funa tinze mbazika emotoka zange i refused mm. kati buli omu yenna ategedde kakati if it is a business mm. Mm. ngaokutwala omulambo ize business mm. nga tumwebaze yalina business nga mulamu we dayana yalina business nga kana akakazi akawuguugu kakyenge yagenda wapulezident nampabira nemubatulirayo kakati kankubuuze ababba eddagala tekiraba koko Museveni yali agenda okwogera mm. NTV neera agenda gala libabbi. Yes ne mu pharmacy endala. Mm. What punishment is meted out kwabbi eddagala eddagala lino. At this time eddagala lino bwa oli alibbye bamukola ki. Era balibbawa. Kyamale nga tuwumbawumba. Yes. ate kaakati bano abali ewakolooza kiri sustainable zino sente zinabatuukaekyanokyokankibabuulire ndi musanyufu nnyo nti museveni emmere emulemye wansonga uh-huh. nti bajja akawunga ewafunye ne bakateekamu ettaka teyabakwata hmm. bamunju bakugaye nti yateeka ettaka mu kawunga uh-huh. yali bobi waine ako kamwenda kagenda mu bank of uganda nekavayo 5 billion mhm. bakakwata mhm. bakwata ono omukazi guwatudde mm. ababbi bonna nti eh, abakwata museveni mm. kakati today mm. ekyo tayinza kiddamu museveni akwata billion nazibawa bagende mu nitiro bagole ki eh, mas nebamufera nebamusuma aha katonda n'atuyamba awo ne bamusoma kati munyiivu nnyo mm. tayinza biddamu mm. kakati nze mbagamba today mm. pulezidenti olwayogedde nti oyo nabbanja ngenda muteerako akatambi nga bamupangira nabbanja mm. bagenda nakufunayo omusajja agamba munabanja yali amufumbiddwa naleka nga amukudde ŋenda kukabakubira ŋenda e kubakubira akatambi k'abasuma nga batudde akati nkugamba hmm. nti pulezidenti museveni olwamaze okugamba ti hmm. sente ekyo nno lumumba yekireese kubanga sente za lumumba munrm hmm. zibadde zigenda butereevu kuki eh, era kyekyamugobyayo abadde kibamwagala akati nkugamba nti pulezidenti olwayogedde nti sente ziize wano na wano airtel yafulumiza ekiwandiko wakirabye oliku airtel eh, tewakirabye ekigamba nti airtel mane mhm. tubalagidde tukugamba olo mm. yowa data mm. has been taken to a company sm called what mhm. yowa failure to, to respond means you have accepted eh, tewakirabyeko kijja kati sente zamusabeni bagenda zibba do you believe atete mm. kambabuulire mm. the issue is mm. omanyi kankubuulire museveni yakugamba ye museveni alowooza bwe bamunyiyisa ekintu akiyiwa letemitelio if you go to a credible man leka aponye mm-hmm. aponye kandi supply obuwunga mm-hmm. the problem is not because obuwunga ye problem government kandi maso sente zaayo -hmm. Get a credible man like Aponye, mm -hmm. sit with Aponye, mm -hmm. and know how to this. Museveni, bwe yalita nafuna babire, ngata nafuna basuma, amafuta, sabun, buto, ya itangawa. Mubuchiko. Okay, okay. Museveni ya gala katuonga. Mm -hmm. Ngama tutibaya yomba. Tewali wa basuma. Museveni ya gala Northern Uganda. Tewali wa basuma. Museveni echa mulema. luwero triangle kiseka yagibba nasirika natamusiba ekitegeeza you can use food mm. nze nina mikwano gyange mm. i have my friends mm. naye aleese enkoko era nze kati mirundi nsobola okutunda enkoko waliwo haji jjo yakwata sente nange agenda ogulire maamawo ente nusu bulaaya naye sente ezo bazisangawo ekizibu olowooza sizirya naye singa yaleese ente nnusu bulaaya eh. kati nze ndi mugagga njajimugulya kuba siyinza kubba nnyabo eh. naye omuntu yenna gwowadde sente tezituukaka eh. instead of sending money abantu bonna basinga obungi balina amasimu bafune credible supplya ah, tulina mm. kaka tulyoke tuteese ekintu kimu mm-hmm. geeti aponye ecredible supplier mm-hmm. you can even recruit other mm. suppliers mm. nemumanya mm. akawunga kajja kutuuka ewaka mm-hmm. akawunga kajja kutuuka ewaka sente zijja kubaganya omukazi nebbaawe wagambye nti luli bayiwamu enfuufu tekisobokaanti onaaa ah, ah. gundi bwe yateeka aponye bwe yatwala akawunga n'akatwala ewa gundi ewa ewa okulutu Mhm. ate mandera yayagala naye ajje ne bamubba five biliyoni nakwata miliyoni kikumi nakiwa amakubu ya looya we mm. kabaka naga nti azireese bamakubu yabajje babe nembabatula mm. nakuba nakuba mandera nemwogeza olusomaali yali anneregako nti ampabire kakati nze nkugambye we should not mm. waste money mane ziteeka ku ssimu bajja zibba mane ziteeka ku ssimu tezijja kutuuka mm. abeenaalimu babadde basobole okufuna ssente ku ssimu lwaki mm. kalgundi uh, gundi lumumba mm. abadde abagamuleeta akawunti yammwe n'abakubira essimu n'abagaa nti sente zize ku akawunti yaki yeyammwe but when it comes to many people tekijja kusoboka the issue is not food mm. let us sit with aponye mm. and other suppliers credible suppliers katandika okutuuka kyembabuuza tetusobola kuyisa mu bukiiko obukiiko buluwa si military detmiteriyo buli kimu majeta amaje tuyina balakisi mu buli kitundu mm-hmm. genda ogende emasaka mm-hmm. nebwotwalamu helikopta otwale obuwunga e masaka kakati masaka eh. awo buveewo ofune sembabule eh. ofune rakayi ah, ah, kakati ogambe eh. nti registered voters amaka gali ameka mukikola ti amaka gali ameka covid is here to stay amaka gali ameka nti bwegati amatu kiro kiro y'omuceere mhm. ne kiro bbiri mhm. ez'obuwunga mhm. muzisibirawa nezigenda ewa chairmani werosc chairmani werosc nazidistributinga mukyalo why don't we use this gundi naye centro ziteeka ku gundi ababbi bazibbako okimanyi nti ababbi bakubira esimu nebaga nti wy eh, eh, airtero Eh, eh, oba gonde eh, owangudde naye muganda wange bawereza bino bimessage bifuomanyiye muganda wange munanga empeerezaako emiliyoni ebadde ya mulwadde alla ayagadde nange omulwadde jangu nkukwate waliwo ekyampuna waliwo ekyampuna kyali kikimanyi nti yenzeanti sebo munange mpereza emiliyoni ku simu yo ndiwerezaako message nti ofunye ngerimu eh. akawunti teriiyo eh. ye sebo Mhm. muganda nga enjagala onyambe mhm. olwekyakuba nekyegagaasa mr mhm. mirundi etimitiriyo omunoti epuwaman yes ino ino yo mm. but have sent one million on your account mm. yes mm. the man i did it what is your telephone number eh, eh, eh, does it have any relationship with mine mm-hmm. omanyi nti kati mutabani wange ono wabobi wain ayina enamba egifaanana mm-hmm. mukazi wange owekyengera ayina enamba yemu egifaanana kati leeta okusanga nange balina enamba yemu egikolaki era buli lwenkuba kati oyo omuvuka ate ali jjinja tubuulire stole gyeggwera nga bakuferaawo anti kyenkubuulira nti bakoze amasimu agafaanagana mhm. Mhm. kakati nkugamba nti omusajja aweereza kimessagi mhm. ekita nga ku akawunti sente ziriiko n'akugamba misa mirundi how are you ave made a problem ave sent Eh, eh, one million in your account mm-hmm. but it is a wrong mbolya gwe simu wabadde ogiwerera kukunza ategeera mm-hmm. kakati abasiru bagamba esebo eh, njirabyeko miliyoni emu kale kakati munango manyi mm-hmm. nyamba omperezi wakiri ensanvu kakati nze namugamba wano waliwo abasajja wano enakivuba awo nga hamutanabeerawo abasajja badyanga sente ebipapula ebivuula sente yabanga atambula ne bazisuula eh. nakuba omusajja nemuga nti gweomwavu gwene nga tezigudde olubega gwe tobiddanga musayirwakuba fetubadde tukutegedde musayi tuleka toyogera nnyo kakati eh. abantu abo bamala okuweereza sente ku ssimu eh. ne bakugamba mm. mm. omanyiwo abagenda okwefuula museveni abogeranga museveni omanye nti abantu bangi babakubira amasimu mu kampeyini nti oba olina kyolinawo museveni ndo yayogera oba yolina kyolinawo kakati kwata miliyoni kumi oziwooyo akalube kanagwanja kulingiramu zseera katongolaoyowakemikaomwana tiyamukubira esimu nalowooza nti yogera na museveni nasanga mbadi but yali ADC wa president eh. yes kakati agenda okutuuka nga omwana yatwala ya babakubira nga ne boogera nga museveni mm. kakati thats what im telling you nti eh, we should not run away mm. from food let us get credible suppliers food is the most gond hmm. kubanga okujjako nabagamba nti nze hmm. nga wantu te to help Ministry of Education. Buli mwana yenna ali mu UPE mufunira voucher. Mm -hmm. Nga voucher yo teri transferable togitunda. Mm -hmm. Naye omuzadde abeere ne voucher ye atwale omwana we mu ssomero erisomesa. Mm olabaaga tasomesa bwe gakunama naye tibayinza ekikkiriza kakati museveni aleme kugamba sente oyo omukazi gundi mm. prime minister mm. aleme kulowoleza mu sente oh. naye ababbi nabategedde bataddewo egyo ŋenda ba bakubira oyo omubuuka eyabayiseomubuuka eyabayise eh, eddoboozi siryanga nagaa nti riryo wasitoliyanga maani oyo omuvubuka egyo ejoogo lyalina mumutwe nja kuli mumalamu yalowooza mbuwanudde tulitulako awamu iwanteryoyangamaani ineva tokotuyo nagenda ewaffe mu nsozi nembawaabira tumwebaza alina kutemba nnyonyi ntoye pusi nakalema nakalema namusabira ewaffe kulubya ajja kusasula ne kabusenga eyo gurupu eyo gye natwala ewaffe nenjiteekayo mu nsozi nalweso ikagwe nasonyiwa kati oyo abuguutana kankuba obutambi obulala anedda agamba eddoboozi sirirye mm. mulitwale mu gogo kati kamukuba obutambi obulala kumi ye kyanoonya nti one day asobola okunvikisa letmiteriyanga maani yowa privileged naye nze kankubuulize ku nsi mukaguli ne mu ggulu mulenzi gwe nga bwe mwavaayo munwanyize nagende waffe nembasabira sirya namu emmere we shall never sit in one room we shall never share breathe one air kunsimuka kunsiza kulya sobola tutabaganywa the best you can do is to leave me alone yakugamba tayina kyeyali hakukoze <laughs> yewunya graje bawa tayina kyeyali akoze atwala five billion mbwa bakikove mbwa bakanyoge kasasiro i'll never go to kasasiro i don't need your government job i'll never work in this government again oyo omulenzi nejjoogo lye omanye omuntu atalabangako setibak omusajja ayinza okukwata abakazi ngaakwata nakwatayo omu njagala babuli abavuukamwe tumwebaze mwenda oyo nanyini nsi eh, eh, kana akasajja kali mu vision nakalema mwanzikulako olutalo nengende waffe mu nsozi temusuubirayo olunaku nobody should tell you lies bye nasabye waffe nabibasabira bye temusuubira y'olunaku n'olumu yanga mani neva expect to talk to me you never talk to me telefono you never talk to me wisa never agiri in life ku nsi mukabuli ne muggulu ekyogolyo njadde kumalamu akole ebibyetalifunayo omukisa kwogera nange eryo ejogo liri jja muggwa mutwe yagenda asima egolodi gwe yasanze ebuyikwe ntoye pusi nemukwata mukuba nemutirawo omwebaza yajangako pulogulamu zange ajeyo beba mwaso beba mutirewo wano abantu bebuuza amerushafo ze zakoleddwa zino kikimulimu eh, eh, bisatu eh, one museveni mm. ayagala okulwanyisa corruption uh-huh. if you want to fight corruption uh-huh. don't allow one person to remain some positive ferumutetu mhm. museveni yagala okwijjawo speculations mhm. eza succession ekyo kyetunzika nakyo areas speculations eza succession yazimaze ziri mu majy ate ah, ah, yawambye paliament ani yawambye paliament ah, oranya gwe yagamba nti nze nakuleese tomanyi nti ne state of grace as a speaker kati become president eh, akati nakwata vice nakyo nakikulamu amanyo akati abadde balwana nalyoka neutralizing mukula nekyeru uh-huh. akati abadde balwana bagawa oyinza okutta museveni essaawa eno mukazi natufuka nga owe tanzania awyasibyewo paty ekya prime minister yayagadde kutwalayo omuntu atabbe ba the prime minister's office is a, a heart uh -huh. of government kati mumajemumaje nalyokajebakati nobukootikooti bwe bakati yabadde akola obubadde mu finance namutwala mu trade anonyeze museveni yawandikidde bakati ebbaluwa omulimu gwe ogusinga obukulu kunonyeza mukene katale bamugambye anonyeze mukene akatalnobukotikoti bwe nankabirwa bana bazudde ekirombe nabadde ah. muwulya ngaayogera nankabirwa yabagambye bannange okujjako nga mwogera nange ku zuumu eh. naye nze bannange wange temujja mirundi nakanakafunakafunye bufunyi oli omukazi gitutu namugoba mwenaje yabayo sete naduka namuganyuka uh -huh. kalamuja uh -huh. kakati kana amaje amaje wetwagala museveni achimanyi ngatusibula museveni achimanyi nti mutya mm. nyamaje yaka yaka yuza yuza kakati abadde baganti afende mu boss tugamba nti mbadi mbasu eh eh mbadi yali edisi wa president ira chembe unya kuti mukimanyi most of these people uh. are graduates of the special forces mbadi was edc kasaba kasaba nabalumya president oluji mhm uh -huh. na resisi ni amani kodi mbadi mhm uh -huh. mbadi twali na yimu state house edc wa president mhm uh -huh. kavuma edc wa president jeno kavuma kavuma si ade munzige yeye yeye ne bazifu anti gwemburi atali product ya uh, special forces mhm uh -huh. Eh. yes kati what the president president yakukati kyakulaga ti mm. oba focus ya mwebadde ku muhozi mm. muhozi is an officer like anybody mumajete eh, mm. ah, luli nga mbadde temugiyomberang aa ah, ah. lwaki luli mubadde temugiyombera ngo ero luyagirimu eh, lwaki mubadde temugiyombera museveni has tackled three issues corruption thats one kyobola bano bazina ayagala nee gwe tolindabako mu bulamu bwange mulenzi gwe tolindamu kunereegamu ekyokubakasembayo tamal eh. bwe kibeera ngaezo ensonga zonna zitambudde bwe zityo nga hmm. bwozirambise hmm. kata tulabe nti nno abantu banatera okuva mu lockdownnti nkubaolidde kugambe mhm. nti lockdown bagireta ba b3.5 trillion museveni mhm. zeyewola oxygen yaze aki aki kakati mhm. okusobola abasajja bano ababbi tulina okuteekawo an independent monitoring gund eya covid tuleme kumanya tuleme eh. kugjako eh. nti ate enkya baleeta figa zino kubaka mhm. kati bagenda mufuula enzige mhm. bagenda mufuula gundi mhm. nti kati biliyoni bo bazitutte eh, emmere baagala bagireeta ekinze sifuddeeyo naye nabagambye nti museveni alina okumanya abantu bamuwadde gudubiri omulundi ogusembayo eh, ekyokubiri kano kaloolo mm. akaloolo kajja kujja enkoko ku magi nzejogere nnyo mu parabos akaloolo kajja kujja enkoko ku magi museveni bw'atakwata ku babbi mm. be mm. abasuma baamanyi mm. abeeyambisa kalamitiz okubba ye n'afulumyanga bufulumya sente bannayuganda batuuse we bakoma naffe abamulwanira tutuuse bwe tukoma tetujjanga kubeera awo abantu ne babonaabona ne baggala ebibuga abantu ne babonaabona ne bakola ki naye nga abakoze abeeyambisiza kati nkubuuli mu mawulire gaabwe gatunuulye bwiki eno munene kyafudde kyawidde kasabaguza okusigeni mulyenzisembayo mulyenzisembayo mulyenzisembayo abantu bajja kuyika mukibulamuteringeyo anti nkugambye nkugambye nti bali abantu makumi abiri nagawadde bwewa bwewa mukazi ewammwe gwe toyinaye ah, eh, ekyowafumbyeyo ate ffe twafunye Eh. Eh, anti nabagai nti kana akawuka akasobolaaaanti kana akawuka akasobola ina kuba wattimanga nzi muganda nga yafudde walabye ngendayo walabye bamonazi weni walabye ngendayoki kana akawuka mubere battima tokwata muntu mungalo mm. tokiriza bagenyi buwo mm. togenda ku mukolo togenda mukuziika naye tambula ne sanitaiza